Tas arī svarīgi. Var sekot pastāsti. Uh, Par ehm, šito. Kurā adresē atrodas tas dzīvoklis? Mana stābu eh, iela. Eh, kā, kur es dzīvoju, ja Jā, kur es 40, nopirku? 40 gadus tu tur dzīvoju. Ah, 48. 48? 48, brīvības 74. Nu, paklau, Aivitiņai bija pusotra gada. Nē, nestāsti to. Tu nu, tagad viņai 50, tu saskaiti, mēs iebraucām, viņai kā, bija pusotra kāds gada. Kāds num dzīvokļa numurs? 6. Mm -hmm. Brīdības 70 uzklausi, bet ko viņi izdarīja, tas ir svarīgi tev zināt. Mana adrese ir pasē, ailitē, iekaba visiem brīdības 74 dzīvoklis 6, bet mēs dzīvojām stabu 14 dzīvoklis 6. Viņa to māju vēlāk pārvērta, noņēma to plāksnīti no stabu uzlika, ka tā ir brīvības, tu saproti, un es to pieķēru. Un atkal uz manīm gāja. Ar vārdu sakot šeit tālāk. Nu, kas, kā, Kad viņi gāja zemes grāmatā, viņa jau ir 36. gadā dzimusi, paskaties. Viņa jau ir 36. gadā dzimusi. Viņa ir atpirkta pase. Atpirkto pase. Kam? No tā jeteledite. Saprati? Tagad viņa... A kas tā pa, pa Jefti Levita? Uzklausi, uzklausi, uzklausi. Vat tas ir tas lielais mēzglis. Viņa jau ir 36. gadā dzimusi. Un tūlīt, kā ragana uzslota skāta, viņa jau Izrēlā un dāvinājumu noformē, dāvinājumu Izrēlā noformē uz Fela. Tu saproti, kā es tiku pie Fela. Un Felam tagad pieder tā māja? Jā, jā Felam. Un kad felu, es atkal viņu gāju pie viņa, bet pats galvenais vaininieks ir fels. Fels, fels. Viņš redz, ka es sekoju, ka es atradu, ka viņa pirkusi pasi, ka nav jau vairs dzīvs šitas te pats, redzi, 17. gadā dzimis, redzi. Morgunovai es biju tai pārvaldniecei par, es viņai biju tūkotāja. Jā. Es tūkoju to. Mhm. Es tulkoju. Es tev varu iedot šitos. Tu Jā, jā. Nepazaudēsi. Jā, jā. Es tev varu iedot Nu, šitos. vēlāk, vēlāk, vēlāk. Paklau. Tagad eh, Lilička, tu все по-латышски переводи. Es viņai tulkoju. Visu kā vajag. It kā jau viņš tikko ir miris, it kā, it kā jau ir miris. Saproti? Un Kāds? tagad tas kāds skats jau, ja? Es saku, bet lūdzu, tikai pieliekat miršanas apliecību. Viņa saka, oi, apģēžai jau jau aizmu, kur lai es viņu ņemu. Arī viltus, es atradu arī viltus, saproti? Tagad viņš redz, ka viņš galīgi iekritis, tagad viņš pārdod trešo reizi to dzīvokli. Trešo reizi to dzīvokli pārdod. Redzi, kā es visu sarakstīju. O, cik ir lapas, kas te ir rakstīts, un te ir viss iekšā. Tu jau sapratīsiet, kas tas ir. Nodarbība noraksti. Tagad visi šito piespiedīsi punktus, ja? O šitos, redzi, un, savā datorā, ja? Mm -hmm. Un tu redzēsi, kad viņi visi ir iekīlāti bankā. Mm -hmm. Tu redzi? Tur visi iekīlāti bankā. Mm -hmm. Bankā iekīlāti. Ko tas nozīmē? Tu, un tagad 48 Nē, nu, 16, nu, cik mēs brīvi esam? Nu, 25, ja? Visus. Kādi brīvi? Kāda nu brīvība, nu, jā, ja? 25, Paklaus, jā. Bet te par visiem ir, ne tikai tās, bet te ir viss. Par visiem dzīvokļiem. Redzi, šeit ir visu atvert katru lapu, un te ir anotācija. Tālāk. Mm. Anotācija man ir no amatu ielas, no amatu ielas, no mm, šitās te... Mm, mm, bibliotekas gaismas pils. Kad rakstīts te viss ir, kad tās mājas nemaz nav denacionalizējamas. Tās ir valsts īpašums, vot kur man zelta karte. Tu redzi? Rādi. O, tas ir valsts īpašums. Nu, un kas tad to ir pieņēmis lēmumu? Ka valsts īpašums? Mm -hmm. Kā? arhīvā, ka nav neviena saimnieka, tur nedrīkst būt. 14. gads tikko. Jā, jā. Mm -hmm. Ka tur ir valsts īpašums. Tur nebija. Viņi iztaisīja visu viltus. Saprati mani, kur jāpēc. Tas jā, jā. ir viss pierādīts. Ot šeit dita. Visi pierādīts, visi dokumenti, ka tas ir viltus. Zini ko, es tev varu, ka tu nepazaudēsi tikai. Nē, es neņemšu. Nē. Mhm. Es tev varu iedot. Bet šit. viņus vajag sa safočēt. Safočēt. Pa palūdzu, lai ar, ar parasto mobīlo var safočēt viņus. Un, un, un aizsūtīt. Ak, šitā, ja? Jā. Un valsts zemes dienests arī to ir teicis, ka tā, val, paklau tagad. Tagad gāja, tagad gāja, kas ir gājis, kas ir gājis. Atkal šitie visi, šitie visi, visi, visi, tu redzi? redzams, kur kas ir pircis, kur fels ir piesavinājies. Man bija eh, viņiem kontroli, es uzsūtīju, ja? Atrada, ka mūsu mājā no stāvu 14, tur 7, 500 kvadrātmetri nebija reg, vispār reģistrēti, kā ir. Tur bija rakstīts tabakas nabs, kas viņa pārvaldībā, baleta pasaule, kur bija mm, šitā te kargina sieva it kā uzņēmusies. Tur bija tikai silta, tur, a, tur bija tukšums, nekā nav. Un mūzikas centrs, ko es visu zinu, tu zini ko. Tu, tu vispār brīnījās, kā šito visu, te ir viss redzams. Klausies tālāk. Te ir arī, te ir mani. Neviens man nepiedāvāja līgumu, kā saimnieks. Vat tu nopirktu man dzīvokli, ja? Tu taču pateiktu, Vidžu, te lūdzu, noslēgsim līgumu. Man ir tādi noteikumi. Es esmu īpaši, īp, man ir īpašums. Ja? Lūdzu, vēlaties dzīvot, lūdzu, man ir tā, tā jāmaksā, tā, tā, tā, tā. Lūdzu, man nav nekviena. Viņi ir uztaisījuši bez mana paraksta, lai iesniegtu, bet mana paraksta tur nav. Tur arī redzams, es esmu anatomiski tur. Lūdzu, visi, visi manējie, ot, brīvības sevi. Lieliski rakstīt bija, redzi, va, redzi, mm -hmm. izlasi. Va, ah, no kurā gada? Pagai. Redzi? Mm -hmm. Redzi? Te visi, nu, un jaunie arī, un vecie, līdz pašām beigām, visi vidžupi. Mm. Paga, paga, paga. Šitas ir turpinājums, šitas pats pēdējais. Kurš pēdējais? Pagaidē, kādā arī domāju. 91. ja? Paskaties, 91. ja? Ir? Mm -hmm. 91. ir? Es jau varu neredzu. Paga, paga. Un šitas arī, ot šitas arī var būt, ja? Saproti? tagad tu saproti, kāda te krimināla lieta. Un viņiem ir jāsamaksā man. Saskaitīja. Pagaid, nu cik liels tas dzīvoklis bija? 158,1 kvadrātmetri, 6 istabas. Un es pati iztaisīju sevi remontu. Jā. Kā tu pati zini, kāda bija? Kas bija? Toaletes pot čehu, čehu flīzes uz grīdas. Viss, viss, spoguļos, viss, viss. Es esmu patika, es Viņam tas nepatika. Ah, nā, ah, ka ir kā viņa jau šeit nobloķējusies, viņa jau netaisās iet prom, viņa par mums sūdzēsies. Nu, un kādu kompensāciju vēlies? Kompensācija atsevišķi, cik, cik tu pie, pieņemsi no kompensācijas, tev arī nedomā, ka tev pavēl, ka tu nebūs. Kompensācija var būt tev, bet Kompensāciju pat izdomā, paņemsi. Ne, man, ne, jau, pagaidi. ne jau man. Ko, Kam? kādu kompensāciju tu gribi par dzīvokli? A, pa to dzīvokli? Izkrāpt to naudu un 500 tūkstoši eiro. Lai es varu nopirkt līdzvērtīgu. Saprati tagad, ja? Mm -hmm. Saprati. Ā, pa, pa, pa, pa. A, kas tam man samaksās to izkrāpto naudu? Sam, eh, eh, sudraba saskaitīja 568 tūkstoši, tūkstoši latu, latu. Tā, to visu man vajag vienu miljonu, lai viņi man samaksā. Fels, uz tevi jāiet. Pagaidi, nu, nu tas ir 560 tūkstoši latu. Tu esi samaksājis par to dzīvokli īres naudā vai kā? pa 16 gadiem ir izkrāpta nauda. Te man ir tālāk redzams. Pa 16 cik... gadiem tik daudz ir samaksāts, ne tā? Un netici, tad taču viss ir Tikai redzams. Tikai pa 16 gadiem? Pa 16 gadiem 568 tūkstoši. Pa 16 Tas gadiem? Cik... Pārmaksāti, pārmaksāti, bet tas man ir maksājums. Visiem, tas nav pa visiem 48 gadiem. 48 man viņi nebija. Man viņi bija no nu, 96. gada, redzēja, ja? Te man ir tālāk redzams, tur man ir visi, oi, pagaidi, Dīta, tev tas viss jāra. Bo, šeit viņi bez atļaujas renovēja augšā 9. un 9. ā, redzi, bez atļaujas. Redzi, mm -hmm. redzi, bez atļaujas. Mm -hmm. Atļauja nav. O, redzi, redzi. Te ir visi meli, te ir visi meli, saprati? Pagaid, bet nu tad vārds sakot, tu labprāt gribētu tomēr dabūt to dzīvokli atpakaļ, jā? Ja? Paklau, ja es godīgi tev pasaku, es tur atpakaļ negribētu iet, jo tā nav, nav laba tā. Es da, gribētu, lai viņi man a, samaksā, tad nesrieksim neko un neblamēsim. Samaksā, izpērk dzīvokli, ko es uzrādīšu, bet jau es nepārspīlēšu nekad. Lai kad bija sešas istabas, 158 komodiens, ja? lai, lai man piecas istabas, nu mēs pieci, ja? nu, lai piecas ir, vai ne? Es negribu būt, es neesmu tāda, vai ne? Paklausies, te ir viss rakstīts. O, šitas ir jāzina arī visiem. E, kāpēc tādā tumsā te sēdi? Kāpēc? Оставте є, не бросайте. Otro Dita, es gribētu pat, lai izlasa tie cilvēki, kas to, kas to šito. Bet, ka tikai nepazūd, tad ir pagalam. Pagaidi, ieslēpsim šitā te. Tagad, mīļā, pagaid, pagaid. Tagad tu nezināsi, kur tas ir. Šitā astēs. Re. Nu, kā tad, nu, ko tad tu te pa tūsu ņemies interesanti? Ko tu, tu te gribi ietaupīt. Tā, redzi? It kā vienošanās. Saprati tu mani? Paskaties, paskaties tagad. Tas ir viltus bez mana paraksta. Tagad tu redzi tagad? Redzi? Mm. Bez mana paraksta. Es tur arī uzrakstīju. Paklau, kā var būt? Viņa parakstījās Stankūnetā, bet Stankūnai jādod pa mizu. Es tev galvenais iedodu. Kas tā ir pavienošanās? A, kuru es tev pateicu, kad viņa nāca par saimniekiem, it kā viņi man nebija nekāda vienošanās. Saproti, Viņi neiedeva savu šitos likumus. Ai, labi. es dzīvoju uz vecā. Skaidrs, labi. Bet nu pastāsti, eh, eh, ko, mēs, ko, ko tu vēlies panākt tagad? Es gribu dzīvokli, dzīvokli un jā. neko negribu. Gribu dzīvokli adekvātu. Jā. Labā mājā bez šaubām, bez šaubām, lai viņi man nopelk. Un vienu miljonu no viņiem, no viņiem. No kā no viņiem? A, no kā? Kas man dos to? Kas man dos to? Man vajag dabūt naudu, ko es pazaudēju. Es taču pazaudēju. Es tev parādīšu. Pagaid, pagaid, neuztraucies. Es nepaspēšu vairāk, bet tikai pasaki man precīzi. Un. Saki, a, ko, tu, ko tu man piedāvā? Un es tev gribētu, lai tu šito visu izlasītu. Nu jā, jā, to mēs pēc tam. To, jā. to tev vajag tos, to, to, tos salikt, uh, sapučēt. Bet, bet man visi sapučēt, bet es, tie ir vienīgie man eksemplāri. Sapučēt vajag. Uztaisīt fotogrāfijas vai, vai PDF-us uh, eh, saskanēt ar skan, skeneri, ja? Un, uh, un tad var palā, pielikt klāt, lai, lai visi var... Es sapratu. A, tu zini ko? Šī to te viena prokurora apcietināja. Tāpēc, kad viņš man paņēma, tu zini, ko tas Arievičs, kas, ko, kas man izlika no dzīvokļa Arievičs, ja? Viņš ir tirdzis pārcē, es atradu. Un, Oh, paka, nē, nē, nē, man par sīkumiem nē. Par sīkumiem, tas nav sīkums. Nē, tagad ne. Nu, labi, tālāk. Ko, ko tu, Bet vārds sakot, tad um, uzraksti to iesniegumu, ja? Labi, tālāk. Un tad mēs paņemsim priekšā Latviešu biedrības tikumu komisijas varbūt viņi vajadzēja šito te viņiem. Lai viņi izlasītu. Nekā. Nu, neviens nevar to visu izlasīt. Tev, tev pašai vien būs tālāk jādara. Vienīgais, ko mēs piedāvājam tev, ja, ka mēs nu, paņemam to dzīvokli eh, kompensācijas atgūšanas procesam. Tad, ja. Ļoti labi. A, kā tu domā? Kāda kompensācija man būtu no viņa? Es tev nevaru tagad neko pateikt tik ātri, ja? Tur, lai iedziļinās eh, cilvēki. Nopietni. Tu, tu pasaki, ka man ir pierādījumi uz dokumentiem, ka man ir kvītis, ka es esmu maksājusi 98. gadā, 98. 1998. šito te par vienu, par šito, par vienu gadu. Par vienu gadu viss saspraustas oriģinālās. Jā, labi. 1238. Viņa uzrāda šeit, ka Jā. es neesmu neko maksājusi. Labi, malacis, ka saglabā. Tu saprati? Lai izdodās. Kādu kompensācijas varu dabūt? Nu, tad redzēsim. Lai top, lai veicās bet man vajag labu tādu adekvātu dzīvokli. Ja? Ko vajag, to vajag? Tev jau dzimta tomēr, mazdēli. Nu kā? Lai top.